Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Seperti yang Bapak sampaikan, saudara, bahwa hari ke depan adalah hari yang tidak menentu. Selama saya hidup, 63 tahunnya. Saya tidak pernah mengalami masa-masa seperti ini. Saya pernah mengalami masa 6, tahun 65 di 30 SPKI. Waktu itu umur saya masih 7 tahun. Saya pernah mengalami masa tahun-tahun 80 di mana Solo berkorbar waktu itu. Saya masih ingat, saya masih muda. Ya, waktu itu saya masih uh, sebagai atlet binaraga waktu itu. 98 saya juga mengalami Jakarta berkobar. Banyak orang pindah ke luar negeri. Tapi semuanya itu berlalu, Saudara. Dengan begitu saja tapi masa-masa ini saya rasa nggak ada habisnya saudara masalah itu. Masalah kesehatan karena virus sampai sekarang juga nggak ada kepastian. Masalah ekonomi apalagi sekarang perang sudah mulai dibuka oleh pihak Rusia dan Ukraina dan dampaknya pasti ada buat Indonesia. Saudara, terus apa toh yang harus kita lakukan? Apa toh yang harus kita buat? Beli tanah pak, yang banyak sekarang. Lah nek duwe duit. Lah nek punya uang, untuk muter memang nggih, sekarang Saudara. Untuk bertahan saja sudah kepayahan. Terus apa yang harus kita lakukan? Saudara, saya bersyukur Tuhan arahkan saya 13 tahun lalu untuk belajar di Sekinah Temanggung ini. Semua nggak ada kebetulan, saudara. Saudara, saya mau kasih tahu. Tiga belas tahun yang lampau, saya mengalami keterpurukan. Tapi Tuhan arahkan saya. Kok aneh? Tunjukin, tuntun. Belajar di Sekinah Temanggung. Saudara, saya baca Alkitab 40 kali. Saya baca Mazmur 91 Ya 40 kali. Tapi ngeh baru saat-saat ini saudara. Ketika apa? Ketika Tuhan ajarkan setiap hari untuk deklarasi. Sampai apa? Itu yang membuat saya bisa bertahan sampai sekarang. Kok iso pak? Ada jaminan. Yuk firman Tuhan buka. Mazmur 91 14:15 Baca ya. Asungguh ah, hatinya melekat kepadaku. Maka aku Tuhan akan apa? Apa? Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, Tuhan akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Perhatikan. Ikut Tuhan masuk dalam kesesakan dah. Masuk bro. Tetapi dia janji, aku menyertaimu. Aku akan, apa yang terakhir, meluputkanmu sampai dua kali ya Tuhan janji. Aku akan meluputkannya, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini jaminan. Halo, bukan saya bilang, bukan saya bilang. Ini jaminan Tuhan yang ngomong sendiri. Saudara, firman ini sudah sering kita baca. Sudah sering kita dengar. Tapi ngehnya ketika kita deklarasi setiap hari. Bapak itu deklarasi dua kali, saya hanya satu kali. Saudara, ketika saya deklarasi ini, sungguh tak ganti saudara hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkanku. Amin. Akan membentengi aku. Ya, terus menyertai aku bila ia berseru aku menjawab, meluputkan dan memuliakanku. Saudara, kita harus ingat Tuhan menjamin tapi ada syaratnya sungguh hatinya apa? Melekat. Kalau saya tanya Bapak Ibu pagi ini, apakah hati kita itu sudah melekat pada Tuhan? Halo? Jujur, sudah melekat apa belum? Ya sudah toh Pak, tidak melekat yang tidak nak gereja. Itu kan kita yang ngomong. Saudara, ini Tuhan ngomong siapa? Tuhan ini bicara tentang siapa? Tuhan sampai memuji Daud. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkanku. Saudara, kenapa kok Daud? Kenapa kok enggak yang lain saudara? Saudara, hari-hari ini saya ngeri sekali Kalau lihat berita, berita itu kadang-kadang berita negatif tok saudara, yang lebih banyak dominan daripada berita-berita positif. Barusan pagi tadi istri saya bilang, dia nggak bisa ikut saya karena kakinya terkilir. Dia bilang gini, ih ini si A itu keponaan kami, seorang dokter. Lima kali vaksin saudara, kena covid. Wes mau mau berapa kali lagi? Mau berapa kali lagi kita vaksin? Kena tuh tetepan. Saudara, Orang di luar sana pada gentar, termasuk kita. Sekali waktu, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saya ini kena masalah dengan kaki. Lutut kanan saya ini bengkak. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan ini kenapa? Kebentur enggak? Jatuh enggak? Terkilir enggak kok bengkak. Kebiasaan saya, saudara. Ketika kasih kaki saya bermasalah, saya bawa ke tukang pijit lengganan saya. Biasanya sembuh. Biasanya sembuh. Tapi waktu itu setelah saya bawa ke tukang urut, saya pulang. Bengkaknya tambah menjadi-jadi. Saya nggak bisa jalan, saya kesakitan. Saya tanya Tuhan, Tuhan, terus ini mau dikemanain? Sekali waktu saya nggak ke gereja karena memang kaki saya sakit. Saya antar istri saya, anak saya, cucu saya dengan sopir, nganter mereka keluar. Saya tutup pintu gerbang, ada tetangga. bilang, Pak Agus, sudah dibawa ke dokter. Ya, itu konfirmasi. Saya bawa ke dokter. Saudara, Yoab ini bukan anti dokter, tapi longko neng dokter. Tiga tahun, saudara. Tiga tahun lebih lah. Saya nggak pernah ke dokter. Tapi saya punya lengganan dokter, apapun sakit saya, kesentuh dia, sembuh. Cocok, Akhirnya saya daftar ke dia dan diperiksa. Saudara, saudara seorang dokter pun ketakutan hari-hari ini. Dia sudah pakai masker, dia sudah pakai apa ini? Apa? Ya wis lah, Lafalnya ya saya diperiksa. Dia bilang begini, Pak Yohab makan apa? Ya makan nasi lah. Enggak, maksud saya makan yang berhubungan dengan, bisa berhubungan asam urat. Oh enggak, saya bilang. Oh, tahu saya. Coba diingat-ingat. Bapak mungkin pernah menahan dengan satu kaki mau jatuh. Oh iya, saya ingat. Saya, saya tuh kalau tiap hari, tiap hari saudara, saya jalan kaki saudara. Tiap hari. Lah itu pas hujan, lantai di lapangan tuh agak basah, saya agak sempat, sempat terpeleset, tapi nggak sampai jatuh, hanya menahan. Ini sudah kena lutut saya. Disuntik saudara. Saudara, yang saya mau cerita, ketakutan seorang dokter itu sangat berlebihan. Dia bilang gini, sudah ya Pak Yoab, saya di situ, sudah ya Pak Yoab, ya. Nah terus saya gimana dok? Saya tanya gitu. Maaf ya Pak Yoab, kita bicara saya menghadap tembok, kita nggak berhadapan-hadapan loh Pak Yoab. Oh ya, saya tertawa. Saya tertawa. Terus karmu lah, butuh kamu. Saya boleh jalan kaki enggak? Oh boleh, tapi harus pakai deker. Oke. Saudara, saya langsung di hati saya tertawa. Dan langsung kepikiran begini saudara. Apa bedanya saya dengan istri dia? Dia hidup di satu rumah itu hanya berdua, dia dan istrinya. Kalau Anda tanya, lo Pak Yuwab tak tahu, lah tak mapping dulu kok. Sebelum saya masuk, yang terima tamu itu istrinya. Kami sudah kenal lama, saya mapping dulu. Anaknya sekarang di mana? Nah, mereka hanya hidup berdua loh saudara. Anaknya satu di Singapura, satu di Jakarta. Kebayang enggak ketika hubungan suami istri ini, ketika Pak dokter dan Bu dokter, eh bukan Bu dokter ya, ketika Pak dokter dan istrinya berkomunikasi, misal ini Pak dokternya, sana ibunya, ma, nanti malam jadi enggak? Ini istrinya, enggak lah pak, males. Apa hubungannya males dengan makan malam? Oh makan malam toh pak, makan malam jadilah aku kira yang lain. Missing ah saudara. Komunikasi seorang pasangan suami istri nggak tatap muka itu ngeri saudara. Halo, ini masa Valentine ya, Komunikasi ini penting. Adi, saudara. Disuruh jemput meta. Adi capek, ada kerinduan, ketemu sayangnya. Si meta punya kerinduan, cepat pulang. Gitu ya, Met ya? Emis eh, Titin sharing. Miss Meta nggak tega dilayani. Ini komunikasi tiba di mobil, perang dunia kedua terjadi. Saudara, ini komunikasi tatap muka saja bisa bermasalah. Apalagi komunikasi tanpa tatap muka, satu tembok, satu membelakangi. Saudara, Saya berdoa untuk Meta. Sudahlah. Kejadian pulangkan saja. Itu cukup sekali, Met. Cukup itu saja. Saya tidak mau dengar lagi dan saya akan berdoa. Gak akan lagi terjadi seperti itu. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, Laki-laki itu punya harga diri. Tak kandani istri-istri. Ya. Laki-laki itu harga dirinya kuat. Dia kepala rumah tangga. Satu. Dia pemimpin di keluarganya. Ya kan? Dia tuh egonya tinggi. Saya mau kasih tahu istri, jangan sekali-sekali nantang sama laki-laki tak kandani contoh laki-laki nek lagi ngegas lagi nyolot omongannya lagi tensinya naik jangan dilawan saudara. misalnya pertama Nah terus papa mau apa? Waduh, itu istri-istri sering bekerja itu. Papa maunya apa? Panjang urusannya saudara. Yang kedua, sudah kalau seperti ini pulangkan aku ke Jogja. Ketiga yang lebih parah. Seandainya ya dulu ya, aku nuruti kedua orang tuaku, dapat si Bob yang gagah, yang ganteng, yang kalem, yang romantis. Tidak akan seperti ini jadinya. Oh, jangan membanding-bandingkan. Laki-laki bisa tersinggung. Lah terus piye Pak Yoab? Ngedepi laki-laki yang lagi marah. Tak kasih resepnya. Ini sedikit intermezzo, Karena berkaitan dengan Valentine. Ketika engkau menghadapi suamimu yang marah, yang emosi, diam saja. Dulu. Dimarahi, diam saja. Ketika sudah terlalu nyekit, nyelekit omongannya, teteskan air mata. Allah, ujung-ujungnya laki-laki nanti gini, oh mama, aku yang salah. Allah, Allah, Allah. Laki-laki itu lembek mestinya saudara. Laki-laki itu hanya satu. Butuh perhatian tok. Saudara saya mau kasih tahu saudara. Istri saya, kalau koreksi saya, kata-katanya seperti ini. Kue raimu saiki witeng. Karena saya jalan tiap hari. Saudara, Apakah saya, saya serik, saya sakit hati, enggak. Itu bahasa cinta, met. long with cinta. Tapi dia kasih masukan. Dia carikan saya topi. Dia, saya, dia carikan saya lengan panjang, kaos lengan panjang. Training panjang. Diatur semuanya. Tujuannya apa? Suaminya biar tetap ganteng. Halo? Pak Yohab, kok aku, kok suam, kok istriku nggak seperti itulah. Lambo, saudara. Suami itu hanya perlu perhatian tok, saudara. Halo? Saudara, masuk dalam firman Tuhan. Yang penting Tuhan mau pagi ini ketika engkau mau jaminannya nyata dalam hidup kita melekat. Halo? Melekat. Gak ada lain. Melekat. Melekat yang seperti apa? Kita akan belajar dari Daud. Ada banyak kelebihan Daud yang bisa kita pelajari. Tapi pagi ini saya mau bahas dua saja, saudara. Contoh yang pertama, 1 Samuel 22 ayat 3. Ya, satu sampai tiga lah. Saya baca ya. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Adulam. Daud dikejar Saul. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada Raja Negeri Moab, Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu. Sampai apa? Aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Daud berdoa enggak? Oh berdoa saudara. Tuhan jawab enggak? Belum. Sampai dia bilang, sampai aku tahu apa maunya Tuhan. Saudara, apakah kalau kita seperti Daud bisa seperti posisi kita bisa sampaikan apa yang Daud sampaikan ini? Sampai aku tahu Tuhan. Daud sudah tahu dia diurapi jadi raja. Oh tahu nggak? Oh tahu. Ketika dia mengalahkan Goliat, dia pasti merasa sudah dekat ini. Aku pasti jadi raja. Manusia. Ketika dia memimpin perang. Apakah dia tidak semakin yakin bahwa saatnya tiba. Aku jadi raja. Dia jadi menantu Saul. Apakah juga sem tidak semakin membuat dia yakin bahwa dia akan jadi raja? Tidak itu ternyata tidak. Belum. Dia dikejar Saul. Ini yang Tuhan suka. Tuhan gak jawab, Tuhan belum jawab. Dia bilang, masa bodoh. Aku pokoknya berdoa, terserah Tuhan mau jawab dan tidak. Karena aku tahu dia yang memberikan terbaik buat aku. Ini sulit. Lah kita doa baru seminggu saja nggak dijawab, ya huring-huringan. Mana? Mana? Mana mbuh, saudara? Saudara, Saya teringat dengan pengajaran dari almarhum Om Yusak. Beliau bilang gini, kalau kita berdoa, dia belum jawab, dia tidak jawab, itu hak-haknya dia. Siapa? Kita siapa dia? Siapa kita yang nyuruh-nyuruh dia pasti jawab. Benar juga. Halo? Siapa kita, siapa Tuhan? Suruh Tuhan untuk jawab setiap kita tanya. Terserah-serah Tuhan kan. Ini keunggulan dari Tuhan suka. Contoh yang kedua. 2 Samuel 6.14 Perhatikan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan apa? Dengan apa? Apa? Sekuat tenaga. Itu cara Daud mengekspresikan cintanya pada Tuhan. Lah kita nak muji-muji Tuhan gimana? Halo? Saudara, setahun ini saya amati ibu gembala kita, Bu Linda. Coba lihat beliau kalau nyanyi sekarang, berbeda jauh. Ada apa? Passion. Ada apa? Cinta. Halo? Dengan penuh jiwa. Dengan penuh perasaan kita tuh kadang-kadang kalah dengan orang dunia, saudara. Halo? benar enggak? Mereka bisa nyanyi sebuah lagu seperti konsernya Didi Kempot. Itu dampaknya itu penontonnya bisa nangis. Lah kita nyanyi untuk Tuhan, weok leda Iya kan saudara? Halo? kita akan rubah cara menyanyi kita. Saudara, Daud menyanyi dengan sekuat tenaga. Aku masih Engkau Tuhan dengan segenap jiwaku. Mainan HP ya. Aku mengasihi Halo, rubah saudara. Saudara, saya ini nggak bisa nyanyi, suara saya jelek. Tapi sejak Bapak minta saya duduk di depan, saya bisa merasakan saudara. Atmosfer di sini tuh gimana tuh merasakan saudara. Suatu kali saudara, saya dikasih referensi seorang teman bilang ini, Pak ya bisa pelayanan enggak di desa? Saya bilang, bisa lah, Ya. Yeah. Ditunjuk satu gereja sebuah di sebuah desa. Jam berapa saya bilang? Oh itu jam 6. Jam 6 seberapa sudah mulai puji-pujian. Waduh, saya dari rumah jam berapa itu? Saya perkirakan jam 5 dari rumah saya. Saya terkejut saudara. Saya terkejut ketika sampai di gereja itu, di depan gereja itu, saya lihat gereja itu desa saudara. Tapi saya lihat bangunannya depan itu ada lambang sinode gereja itu. Bagus saudara. Sampai wih, gereja desa so, seperti ini. Saya parkir mobil, saya disambut hamba Tuhannya. Mari pak, saya pikir ya di lantai bawah lah gerejanya. Rupanya di lantai bawah itu kursi sudah ditumpuk-tumpuk. Oh di mana Pak? Oh mari Pak naik ke lantai dua. Saya naik ke lantai dua. <clears throat> lantai duanya luar biasa untuk paling beda. Keramik saudara semua. Musiknya full. Ada monitornya, semua ada lengkap sudah. Saya bilang, hebat ya Tuhan ya. Kok ada ya gereja desa seperti ini. Lalu mulailah puji-pujian dinaikkan. Saudara. Waduh, yang tampil, yang singer, yang WL, yang main musik, semua pakai jas. Keren. Saudara. Tapi ketika puji-pujian itu dinaikkan. Kul spirit ampang. Satu lagu yang saya masih ingat begini. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang tapi semangat yang patah tapi jengkel aku koyoku koyo kalian jengkel saya sampai nggak tahan saudara dengarlah sampai saya, saya pengennya naik panggung lah ya cepet saya begitu naik panggung saya katakan pada mereka kok nggak ada spiritnya. Ya? Tersinggung nanti Pak, As, mbuh lah, Apa yang saya rasakan ya tak sampai. No, sudah. Kemudian saya ajak nanti Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama dengan ya iman. Sudah rasa seiman. Tuh Tuhan Yesus telah satukan kita. Wih. Saudara, saya mau kasih tahu. Saudara. Anda yang dilimbar, itu pengaruhnya luar biasa ke Bapak. Halo? Anda membawa dampak, saudara. Kadang-kadang jemaat itu penat. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, tempur. Sudah. Hari Minggu ke gereja, pengen ada jawaban, ada sesuatu yang lain. Disuguhi lagu-lagu sing melo. Aduh, sekali waktu saudara. saat pelayanan di sebuah gereja. WL-nya nyanyi, perempuan. Cantik ra Pak Yuap? Yo, enggak lah aku bilang. Dia mimpin nyanyi. Itu sedih terus wajahnya saudara. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Modelnya ngono terus. Aduh. Saya saya kalau bawakan firman, naik WL melempem. Waduh, mumet saya saudara. Dua bulan kemudian saya pelayanan lagi di sana. <laughs> Tak, saya masuk ruang gereja, mati ketemu Neh ini. Tetap seperti itu saudara. Lesu, letih, lesu, lemes. Lagunya ya seperti seperti itu. Saya pulang, saya mulai mapping. Saya tanya orang ini, betul saudara lagi punya masalah. Saya bilang ke bapak gembalanya, Pak, lain kali walaupun sudah di schedule, sudah dijadwal, nek ono masalah, ojo dipaksakan untuk mimpin pujian. Pengaruhnya luar biasa. Halo, saudara, Nyanyi itu perlu ekspresi. Hari-hari ini saudara, ada kegemparan di dunia musik. Kalau kalau kalau kalau Anda ngikuti di YouTube saudara. Ada seorang anak muda dari Bandung kalau nggak salah. Apapun yang dia ikuti, Indonesia Idol lah, X Factor lah, LDI lah, bahkan sampai ke Amerika. Ketika dia nyanyi sebagian besar, juri menangis. Anda tahu? Saya sampai berulang-ulang. Apa sih istimewanya orang ini? Vokalnya sih bagus. Tapi dia nyanyi dengan passionnya, dengan cintanya, dengan menjiwai sungguh-sungguh lagu lah kita kalah saudara. Mulai hari ini, cara memuji Tuhan kita harus berbeda. Amin. Amin. Amin. Jarno ya Pak Yoab. Saudara saya mau kasih tahu. Ketika kita memuji Tuhan, itu membangun manusia roh kita. Kini tegaklah kepalaku hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Oh, tambah oh. Dan mulutku bermasmur. Halo, kalau Anda nyanyi lagu ini seperti ini gimana? Kini tegaklah kepalaku lo yo saya mau kasih tahu sudah. nyanyi itu penting sekali amin berubah kita cara menyanyinya yang kedua Mazmur 91 ayat 15a. Yuk Ya. Ketika kita melekat pada Tuhan, kita akan bahas ini. Bila ia berseru kepadaku, Tuhan janji, aku akan apa? Ini Tuhan yang ngomong. Lah Pak, aku kok doa tahu Dijawab-jawab, koreksi, melekat enggak? Kalau Anda melekat, jaminan Tuhan, dia akan menjawab. Walaupun jawabannya nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Saudara, saya sangat diberkati dengan kesaksian sepupunya Meta. Roy Australia. Betul ya? Ketika hambanya ini sampaikan di sini, saya sungguh-sungguh diberkati dengan apa yang dia saksikan. Di mana ketika istrinya mengandung anak yang kedua, tim medis, para dokter, memfonis cacat anakmu. Ditawarkan oleh para dokter, karena kalau di Australia mungkin diizinkan untuk dihilangkan. Dia bilang, mau. Terus waktu itu gimana? Dia galau, dia berdoa. Tuhan jawab, sekali waktu. Saya masih ingat, dia pulang dari kerja, stres memikirkan kandungan istrinya, stres memikirkan anakku nanti gimana kalau lahir. Ketika dia di dalam mobil, mobil yang dia parkir, di saat itulah ada bau wangi, bau bunga di mobil itu. Dan hadirat Tuhan turun. Dan ada kelegaan di dalam hati. Sehingga dia yakin bahwa anaknya lahir normal. Dan ternyata normal. Perhatikan. Cara Tuhan menjawab. Perhatikan. Jangan dibatasi Oh kudu audible. Oh kudu lewat nubuatan. No. No. Tapi lihat pengalaman Roy ini. Ketika dia ada di mobil. Hadiratnya turun. Tuhan jawab. Perhatikan ya. Yang kedua, anak yang ketiga. Kasusnya sama. Apakah dia bisa seperti, wah aku percaya pokoknya Tuhan jamin. Gak semudah itu kalau ngalami. Kalau gelisah, was-was, ketakutan akan terus mewarnai hidupnya. Saya percaya ketika dia doa dan Tuhan belum jawab, dia mencoba memparkir, pulang kerja, memarkir mobilnya di tempat yang sama. Kalau, kalau terjadi peristiwa seperti yang lalu. Dia parkir mobilnya, dia coba sedot-sedot. Ada bau bunga enggak? Enggak ada tuh. Ada hadirat enggak? Enggak ada tuh. Biasa wah itu. Hidup terus dia jalani. Suatu kali dia makan bersama keluarganya di satu resto, saudara. Mereka duduk makan. Tiba-tiba dari luar masuk satu rombongan keluarga dengan satu anak yang duduk di kursi roda penuh info pas duduknya di samping keluarga ini duduk. Keluarga yang baru datang ini ketika makanan sudah disiapkan, berdoa. Ayahnya berdoa, Tuhan kami bersyukur untuk berkatmu hari ini. Roy mendengar dan saat itu Tuhan bicara. Halo? Anda ingat? Meta ingat? Saat itu Tuhan bicara. Engkau lihat keluarga ini lebih parah dengan apa yang kau alami tapi bisa bersyukur. Dia menangis, dia sadar, dia percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan tolong nggak? Tolong. Jangan batasi Tuhan bicara. Ada banyak cara Tuhan bicara kepada kita. Ada banyak kesaksian yang saya bisa saksikan cara Tuhan bicara kepada saya. Tapi pagi ini saya hanya, maks hanya mau saksikan kesaksian dari roh yang sangat memberkati saya. Saudara, yang ketiga, Mazmur 91 ayat 15b. Tuhan akan menyertaiku dalam kesesakan. Perhatikan. Tuhan izinkan. Tuhan gak pernah menjamin kita aman. Tapi kita masuk dalam kesesakan pun dia menyertai. Halo? Faham? Maksud enggak? Penyertaan Tuhan itu lebih penting, saudara. Dari apapun yang ada di luar kita. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Saudara, sekali waktu saudara. Tiba-tiba sore hari saya kedatangan seorang ke rumah saya. Saya paling nggak suka Orang masuk rumah saya itu langsung terobos pagar. Saudara. Harusnya dari luar panggil-panggil dulu atau gimana langsung masuk saja. Saya sudah nggak senang. Saya dengar gerbang dibuka dan saya keluar. Tiba-tiba orang itu bilang gini, Bapak ingat saya? Saudara, saya mau kasih tahu. Orang ini maaf saudara. Dekil. Hitam. Jelek. Umel. Bapak masih ingat saya? Saya ingat sopo ya. Wih, ini langsung mereview. One minute sudah. Saya langsung tahu. Oh iya, tahu. Ingat saya. Kenapa? Saya bilang. Oh sekarang saya anu pak, kerja freelance. Ini pak, eh, di dinas, apa itu yang ngurusi masalah eh, pajak STNK yang gak, yang nggak bayar, yang telat bayar gitu. Oh terus, oh ini ada surat pak, ini mobil sudah lama atas nama bapak, mosok masih bapak pegang. Oh saya, saya bilang, saya sudah lama jual. Oh yaudah Bapak tanda tangan aja, saya tanda tangan Bapak, mobil ini sudah saya jual cukup lama. Saya bilang gini, kamu kok bisa seperti ini? Iya Pak, saya ini sakit, jalan menggeh-menggeh, masih muda. Ya, lima puluhan lah, di bawah saya jauh Terus Pak, saya di rumah sakit tiga bulan. Terus analisis salah. Ulah terus, ya, jadinya seperti ini Pak. Loh, dokter kok analisis so salah itu loh saudara. Halo, saya mau kasih tahu saudara, hari-hari ini apapun yang kamu lakukan, ngomong sama Tuhan dulu periksa pun ngomong sama Tuhan dulu kan minta petunjuk salah ke dokter salah oh, analis parah hasilnya halo ini parah saudara nah, terus kamu kok bisa sembuh sekarang oh saya pindah dokter ternyata analisnya bukan jantung tapi lambung saya halo saya pikir itu kejadian biasa Ketika pagi dini hari saya datang kepada Tuhan, Roh Kudus gerakkan saya untuk mengingat teman ini, ingat temanmu itu. Tuhan mau bicara apa kepada saya? Belum cukupkah pemeliharaanku kepadamu? Halo, 13 tahun saya terpuruk saya belajar di Sekinah Temanggung. Tapi ngeletak saudara di rumah sakit. Yoab tidak pernah. No. Pak Yoab minum obat apa? Apa vitamin apa? no way. Kok bisa? Tuhan. Saudara saya mau kasih tahu. Dalam hal apapun, ketika engkau nempel kepada Tuhan dan melekat. Tuhan pelihara. Amin. Dia pelihara. Dia jagai, dia monitor. Saudara, saya kadang-kadang, kita tuh kadang-kadang gak ngeh ya. Gak terima terus, kurang ini, kurang itu. Tapi kalau baru Tuhan celikan, baru ngerti, oh iya ya. Tuhan lu pelihara aku luar biasa. Saudara, dia luar biasa, saudara. Pagi ini dia hanya minta kita melekat saja. Gampang toh, sampel toh, ling lakoni, tele-tele, saudara. Melekat tuh nggak gampang. Tapi Tuhan pagi ini mau kita melekat apapun yang terjadi. Saya mau kasih kesaksian. Saya masih ingat. Saya baru nge kemarin ketika mempersiapkan firman ini. Kenapa? Tuhan sampai bilang, aku akan meluputkanmu. Aku akan meluputkanmu dan memuliakan. Keren banget. Komplit banget saudara. Awal saya ke gereja ini, saya konsul dengan Bapak Ibu Gembala. Di rumahnya saya masih ingat saudara. Pada waktu saya didoakan oleh ibu, ibu, ibu gembala. Tuhan bilang gini, Tuhan mau bikin Pak Yuwab seperti Ayub. Mati, saudara. Anda tahu, seperti Ayub, habis. Saudara. Saya nangis, saudara. Saya nggak terima. Saya coba tolak itu. Enggak. Tapi itu realita, Tuhan mau. Tapi hari ini, dengan firman Tuhan, aku akan meluputkanmu. Aku akan meluputkanmu dan memuliakanmu. Saudara mau kasih tahu, ini saya nggak perpanjang. Lima. Tahun 2009, 2009, saya sudah habis mestinya. Tapi hari ini saudara, ada tiga aset saya yang terselamatkan. Ini ajaib. Yang pertama, toko saya di salah tiga, Itu sudah kelelang. Saudara. Sudah kelelang. Sudah dibeli orang. Tapi kok yo bisa-bisa nih orang yang lelang tuh telepon saya. Ini mau dibeli apa mau dikontrak? Beli. Saya nggak bisa beli dengan nama saya. Blacklist nama saya di bank. Tapi dengan atas nama anak saya. Sekarang kembali sertifikat ini. Satu. Saya pernah saksikan kantor gudang saya. Sepuluh tahun mandek gak bisa bayar. Dari utang 800 juta sampai 2,2. Saya coba terus pia pia, pia pia, nggak ada solusi. Sekali waktu yang mengcover itu ganti saudara. Itu yang tidak Tuhan yang tidak bisa. Begitu yang mengcover ganti, yang mengcover langsung bilang ke saya seperti ini. Pak Agus saya temuin aja ya dengan pimpinan saya di Semarang. Oh siap saya. Saya datang ke Semarang. Saya mulai nego. Pimpinan tuh bilang begini, Pak Agus ini semua total 2,2. Ambil aja bu, aset saya, saya bilang ambilnya saja. Nah terus Pak, Pak, Pak, Pak Agus maunya gimana? Ya kalau suruh bayar segitu ambil saja bu. Memangnya gua pikirin. Nah terus Pak Agus punya uang berapa? Pak Agus maunya berapa? Ya maunya kalau saya ya sesuai pinjaman saya 10 tahun yang lalu. Ya kok enak men katanya maunya saya. Sudah gini, sekarang saya minta Pak Agus sediain uang 900 juta. Hah? Benar ini. One skin, one more apa one skin ya? 900 juta. Hah? Mau ndak bayar sekarang? Tidak mau. Loh, Pak Agus itu punya uang berapa? 500 seket. Sisanya Desember itu bulan Juli. Sisanya bulan Desember. Mah, nggak mau. Nah sisanya kapan? Setahun lagi. Akhirnya ke Satu lagi, toko di Ambarawa. Anda tahu koperasi yang sedang bermasalah sampai pengadilan. Itu tak BPKB, kok BPKB, men sertifikat. Toko saya pinjamkan ke dia. Gak bisa keluar saudara. Sampai yang pimpinan salah tiga itu di rolling dengan yang di Ambarawa. Aneh oh Tuhan itu kadang-kadang. Ketika di rolling, kami ngobrol, ada solusi. Keambil lagi, tiga aset. Ini cara Tuhan meluputkan kita. Walaupun awalnya Tuhan ngomong, habis seperti Ayub. Halo? Tapi ketika engkau melekat pada dia, dia itu penuh kasih. Saudara. Kasihnya luar biasa, cintanya luar biasa. Dia kembalikan tiga aset itu. Halo? Saudara, memuliakan. Hari-hari ini saudara, saya percaya ketika kita nempel pada Tuhan, orang di luar sana akan melihat kita penuh kemuliaan Tuhan. Deklarasi Yesaya, aku bangkit menjadi terang, sebab terangku datang dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atasku. Kalau kemuliaan Tuhan sudah terbit atas kita, maka seperti yang Meta katakan dengan bahasa love-nya, love dengan bahasa cintanya. Pasti dimanapun kita berada ada impact yang positif ada berkat yang mengalir dari hidup kita pada orang lain. Amin. Aku percaya. Saudara, saya ini tiap hari jalan ya, di lapangan di lapangan Salatiga. saya kalau jalan <clears throat> Karena maaf saudara, saya ini mantan atlet. Mantan atlet itu gak bisa saudara. Olahraga ya olahraga, rapat ya rapat, perang ya perang, honeymoon ya honeymoon. Seperti kata pengkutbah. Saya kalau jalan saudara, saya nggak bisa nggak mau lenggang kangkung. Ada orang jalan olahraga pagi gandengan. <laughs> Sepanjang jalan kenangan. Saya tertawa. Pak Yuhab, bongga. Oh, Saya ada target. Lingkaran lapangan itu setengah kilo. Saya ada target 12 kali harus habis. Saya enggak mau saudara. Ayo. Selfie yuk. Selesai. Saudara, saya nggak nggak nggak nggak hanya nggak hanya nggak hanya jalan, saudara. Tapi selesai jalan, saya hajar lemak perut ini, saudara. Iya, iya, iya. Saudara tahu, Selain ini mestinya nggak cukup. Tapi dengan ketekunan saya menghajar lemak, ini jadi cukup. Makanya saya tampil beda pagi ini. Setelah saya hajar lemak, saya mulai kembangin dada. Ada yang tanya, untuk apa Pak? Kalau di sana ada kepak sayap, udah enggak? Ada baliho yang banyak kepak sayap. Ada sini, ada yuap yang kembangkan dada. Saudara, nek nyanyi ben gagah jangan nyanyi loyo gini tegaklah kepalaku ah setan ah saudara sama kasih tahu hari-hari ini sama kasih tahu saudara anda usia 50 tahun naik olahraga larang sehat itu saudara, saudara anda harus sehat hari-hari ini saudara saya kalau di lapangan semua saya sapa. Mari mbak, mari mas, mari ko, mari ci, mari pak, mari bu. Mari Adi, mari Eko. Di sana ya Adi, ada Adi Eko, bukannya di sini. Mari Meta, mari Sarah. Saya sapa semua saudara. Saudara tahu, ini yang disebut meta bahasa cinta. Bahasa apa, Met? Melayani. Ya, lupa tahu ya. Bahasa melayani. Saudara. saudara tahu, ketika saya banyak komunikasi dengan beliau, hanya menyapa loh. Ibu kemarin nggak datang kenapa? Oh saya puasa kalau Senin Kemis Pak. <laughs> Aduh. Kalau saya nggak datang selalu ditanyain kemana kemarin nggak datang kenapa? memperhatikan. Saudara, kalau ada Pak bisa jalan bareng nggak? Siap nggak? Ngikutin speed saya. Oh, siap Pak, kami jalan. Ngobrol. Bapak tiap hari saya tanya, oh iya, tapi hari minggu enggak. Loh kenapa Pak? Saya ke gereja. Loh gerejanya apa nama? Temanggung. Loh kok Temanggung? Cerita tentang Yesus. Halo? Cerita tentang Yesus itu dimanapun bisa, saudara. Tidak perlu harus di gereja. Anda tahu, saya goyang hajar lemah. Saya nggak tahu ada bapak duduk di samping sana. Saya hajar. Satu, dua. Saya selesai, Pak. Sudah selesai saya tanya, sudah. Dia bilang apa? Bapak tadi 30 kali ya. Loh, sampai dihitungi loh saudara. Sampai dihitungi. Anda tahu mereka pulang lewat lingkar lapangan itu di mobil kaca mobil dibuka. Pak duluan ya pak sampai sepintunya. Karena apa? Hanya menyapa bahasa cinta. Dengan tukang parkir saya sering ngobrol. Kadang-kadang saya kasih uang lima ribu. Ini kembalinya om, sudah usah. Itu sudah membuat dia senang. Dengan pedagang asongan saya ngobrol. Halo, gimana hari ini? Sepi pak. Kadang-kadang Tuhan gerakkan saya kasih uang. Mereka senang. Kita jadi terang dimanapun kita berada. Bukan hanya neneng gereja tok. Halo? Halo? bisa jadi terang. Saudara, sudah waktunya. Dunia, orang-orang di luar sana pengen kenal Tuhan. Nek ndak lewat kita mau lewat siapa? Halo. Saudara. Hari ini saya agak menyesal. Istri saya nggak bisa ikut. Dia jalan agak kepincang-pincang. Karena ada yang terkilir. Tadi siapa peluk dia. Mestinya aku pengen kamu ikut. Dia bilang, ya udah nggak apa-apa, lain kali. Saudara, Pak Yuap ini suaranya jelek. Pak Yuap nggak tahu musik. Tapi saya mau ada satu lagu kenangan. Cinta mula-mula saya kepada istri saya. Itu yang begitu ah, ada di hati saya. Yang membuat saya bisa bertahan bahkan sampai sekarang. 31 tahun lebih. Lagu kenangannya seperti ini, saudara. Saudara, sebelum saya bicara, nyanyi lagu kenangan. Saya sama Adi, Adi Surya, ini punya sifat yang agak mirip mestinya. Beda-beda tipis lah Ad. 11-12. Apa yang dia alami, dia dengan meta, dengan kesaksian meta minggu yang lalu. Sama, sama, sama om dengan tante, sama. Hanya bedanya, di, hanya bedanya. Om tuh dari dulu mesti mapping. Apa-apa mesti mapping, lagi. Lah sampai, lah Adi ini mau mau kasih sesuatu kejutan neng kolam renang kok yo ya rame mapping sik Kenapa? Saya ketika jatuh cinta pada seorang wanita, istri saya. Itu saya mapping adik. Suatu kali tiba-tiba toko di depan saya ini yang sudah lama tutup dibuka di kontra orang. Yang buka istri saya, saudara. Yang sekarang jadi istri saya. Dia tuh datang pagi diantar sopir ya, sama pegawai ada pegawai dua, sopir satu. Siang pulang, nanti malam datang lagi. Buka lagi, pulang lagi. Tuhan tuh kadang-kadang lucu ya. Wes, nek namanya jodoh tidak kemana-mana katanya. Saya lihat dia pertama kali, wih, tinggi ya. Wah. Suka pakai celana street. Wow. Suka pakai kaos yang tanpa lengan. Wow. Anda tahu. Anehnya setiap hari, saudara. Sopere iki kok dolane ya neng itu lho piye? Supirnya ke tempat saya nyebrang pas. Lah kok mbok orang yang sebelah kono, sebelah kono. No, no ndak di depan saya, di, di, di toko saya. Lah tak mapping. Kalah tadi ini masalah ini. Saya juga enggak mesra-mesra banget kok. Tapi kadang-kadang keluar romantisnya nih saya. Saudara, ada satu lagu yang sangat membekas. Lagu kenangan, saudara. Angin dingin menusuk di hati terasa oh nyeri. Bulan madu tinggallah impian tanpa kenyataan. Apa nih yo? Sinar surya jan secemerlang rembulan kini pudar sudah Desember kelabu selalu menghantui sampai di sini. Saudara, itu lagu membekas di hati saya. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, lagu rohani. Kita akan menyanyikan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya akan dia akan merasakan begitu cintanya Tuhan pada kita.